Nu bliver det rigtig spændende, for jeg er på besøg i Dasila. Så nu vil jeg vise jer, hvordan en af vores heliporte ser ud. Og I kan se, at jeg står her, hvor helikopteren lander. Lige præcis i dag er der ikke nogen flyvninger, så det er en lidt stille dag i heliporten. Den store grå bygning her er Air Greenlands nye hangar, hvor øh, deres nye helikopter skal holde. Vi har flyvninger herfra øh, cirka fire gange om ugen i løbet af vinterhalvåret. Kommer man ind her. Og så ser det sådan her ud. Og herovre ved skranken, der tjekker man ind. Og så går man ud her. Og så får man udleveret sin bagage herover som gummigeden kørende rundt om bygningen nu. Og her har I hovedindgangen. Sådan ser det ud. Og her er kontoret. Vi har i øjeblikket besøg af fire folkeskolepraktikanter, som ser, hvordan man driver helligport. Og så har vi et lokale her til fragt. Og herude er den gamle hangar, hvor Air Greenland indtil for et par dage siden havde deres helikopter stående. Nu er den rykket over i den nye hangar, som I så udefra. Der er øh, fire medarbejdere i Dasilak Heliport, og vi skal følge lidt med i deres hverdag en af de næste par dage. Så vi tales ved. in the fire. Hej, Olga Mikkelsen er ved trapperne. Der sidder vi helt bort til med solutionerne. 2013 eh, er vi mange praktikerne gode gange. 2017 тугаано 2018-ми атарфиниллунга таава сапаатиакуннерани сулиарисартаккагу эққартуссавакка сиуллэрми хатаасингорнэрми сулиарисарталкагут укууппут уяарпаарними хартит насиуссат таавалу орвавиктит э pintsassertarpagu systeemi taaga э надигиннаасими саар апутеқараангат усилерису апутааяасарпупаани пиараасарлугу ангалангиккалуарааналууннаит писсутигалугу хиликкорта ангалариасаассаппан паани пиареэққасуссаама таава таамалуатаасингорнэрми сулиарисарпарпу аама хартит арфинингорнэрмитикиттут э тунниусэрнисаа таамамарлунгорнэрми кууммиунат сэрмилигаагут ангаласарпугут э тунниусиартартут сиуллэрми э أشياء وميدينا خطقوكي و تيبا شقبقو تابا كأشياء إيكو ميدينا خطقو وسيلا غزو يارا شبو helikopterin iljaqtamissaan. Täällä iläisessä näin on tahpisappu. утарписарпут сиуллугут boarding passiit сканерлуг таава пингасуннэрнэрни кулусуммут ангаласарпо хеликоптера э номинганиитсимисартоқартарами пилэрсаарутик уани аллаттарсимасарпут qoordinnarmo sumungnarfia nalinaaqutaallarpissaa ilaasut amallissusaa taavalu qoordinnarmotikiffissaa nalunaaqta ilaasut amallissusaa taava ilikkorta ааллагаанга унаапуммақартарпо э пилуутти оқартуанарамеқассинумминнерлуни қассинуааллармерлуни таавалу орс орсиа қано ангитигинерсо таанақарпарла таава сисамангорнарми нунақарпиангаласарпарпут таава тассаниамерланертигут фрартини лассиусиартортоқартарпа мааннииккут фарти Има ихтү сисасинингаани яхиунеқартарпу маана илинеқартарпу э пингасуккингорнаатсаат аггиусисарами таа таллимангорнэрми э амаапутаяаниингерланеқартарпу апутеққараана таара артинингорнэрми э хеликоптеринерасарпу пингасунгорнэрми туулли kudusumotsika ja sinne sinne sakto kattaa me nomingan. Sapami nadiginna se vaktang mo matokka sakto Kisien ne vaktakappo vakti sien ottokasi magana helikoptere angelaria saasin angelaria saasappan. Tää maanga syrjää tottokattappo helikopter orsisami qama atorfissaqartitippat usilerisa orsiartoq